Sonuçta park sermayenin değil. Bu hepimizin. Bu, bu yani Türk halkının bu. Kısaca bu. Ondan nefret ediyorum, sevmiyorum onu. Bu kadar. Talebin bize bırakılması. Ön yargısını yenmesi. Dediğim dedik, astım astı kesik kesik bir olay yok. Türkiye herkesin. O kadar.